هنا كن أسرع هنا قصد عدو في بي سقطت السبايك في منطقة المهاجمين آخر لاعب باقٍ تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوانٍ يخشاك يا رينا يمكنك استغلال ذلك اسبوشاي بويس أيمكنني الحصول على هذا؟ Omen, you take the lead because you have eyes. Omen, we're pushing A, man. Never mind. وجد عدو في ايه تبقى عدو واحد لم يعد فكرك صافيا وهذا من اجل المصلحه العليا تمالكوا انفسكم لا يمكن الانهيار الان فلنحطم جدرانهم رصد عدو في ايه؟ أعيد توقيت أعيد توقيت منشر السابق تبقى عدو واحد النقيب آه. حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر تم نشر الساتر من التالي؟ ظلال متحركة هناك نتحمل السبايك لدينا سقطت السبايك في ايه؟ آخر لاعب باق جماعي أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن آخر لاعب باق أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها تلقيم سقطت السبايك في A آخر لاعب باقي أين أذهب؟ من التالي؟ سيخافون لن اذهب إلى موتك أغبياء أكفاء سقطت السبايك في A Я знаю, рожеская великая. Постоянный час. move, dude. You're playing with fucking Omen, man. آخر لاعب باق. تبقت ثلاثون ثانية. تبقى عدو واحد. ثلاثة. نجوت من محاولات الإبادة الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء سوف أنتزع قلوبهم tribe in Balkan. What? Yo, I'm so sorry, guys. I didn't think he will jump. بقى عدو واحد تفوق جماعي عبئي لا ينتهي هناك Thank Killjoy, can you stay oh, here? Don't move. Killjoy, go back home. تبقى عدو واحد أه، إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها هناك هناك هناك كل شيء كل شيء سكالنج فور يو مان هناك ثبت المدفع نو لونج انفجري One heaven. سقطت oh السبايك في A. man again آخر لاعب باق oh man okay uh ult on the spike take it and go B or C can you do that at least Reina there The other bitch have him. تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد السبايك بحوزة آخر جولة في الشوط لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي Omen, please don't play operator. Please. Please, we need you to push with us. You have the blind and the smokes. لن يموت حلفائي أعيد التلقين شاهدوا una cenía. تواضع الحارس هنا هنا أضع قنبلة سمراء آخر لاعب باقي النبهات أحدكم شيئا؟ عذرا لا أسمع سوى الطنين هذا ممتعا ظلال متحركة عدد من الأعداء نتسابق إلى مواقع ال spike مثالي سوف تتناثر أشلاءهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة our ذا أيها اللعين أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟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 آه. سلب البصر حجب الرؤية آخر لاعب باق نفدت الشحنات كأنكم ستوقفونني أداء رائع أنا فخر البرازيل نقطة الفوز رؤوسهم والآن لنقطعها أعيد التلقيم دوري عتل سبايك انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة أضع الحارس Phoebe.